ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಗ್ಲಾಗೆ ಆಸ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಭಾವರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಣಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಏನಿವತ್ತು ಅವರು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮದು ಪತ್ರಿಕಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ಇವತ್ತು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಅದು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರ ಲೆಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆವತ್ತೇ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ನೈಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಫೇಕು ಇದು ನಮ್ಮದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅದು ಲೆಟ್ರೇಟ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇದಷ್ಟೇ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಹಾಂ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಇವ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊತಾರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು